mentak aneh kuarima dagang tipeting lama pan ku kolot ya ai maghrib titah nutup dagang teh ulah sok muka. waktu istirahat kema magrib malah muka dengan dunia tele waktu nalamarang jangan dunia mahing majang istirahat akur kejeng Alquran wajahalailaturkan Yahudi ulahtur Nasrani kurang orang baik dagang beang magrib tetap hmm, usaha berang jati ayaing langsung orang lamun de ngaji orang-orang lamun anak-anak kayu pagahan sampai Isa as Isa Iya berjamaah terus kaymah sare sare orang menta kagus ya Allah ya Allah ya robbi hudang ke nabdi jemhiji yang ditayang tahajud rugi amat tasana lamun petingin tetahajud lantaran ia waktu ti maal balik De nu kamari mual balik De kammarinna itu balik dari Abdi Gusti hudang ke kejem hiji Gusti hayang ibadah Ka Gusti udang tipeting kurang tenang lantaran sa enak berang keeh jam 9 jam 10man Allahakbar tahajud lantaran canggjeng nabi usia Allah teh ibadah tipeting ceri Kakaula tipeting dzikir Kakaula etalalah jelemanu cinta Kakakula kulagacinta ke Anjena anu manehana rindu kakakula lku rindu ke Anjena keelamon terus-terusan kos itu lantaran saling mika cinta saling nika rindu ukaula bakal diberrengke maziah Maziah kelebihan kelebih anak-anak A Gusti Abdi Hayang nga rasa kenikmat na ibadah cara kangjeng nabi nabimahkapan tahajun tepardu Hayang ngarasakan ibadah cara para waliwaliima tahajudgal peting Abu Hayang ngarasakan ibadah cara guru-guru Abdi ulama-ulama Nimat teman sarena tadi diatur Ilah wajahilaakan istirahat tahajud waakan jehiji jam 2 balik ceramah jam dua irahat tahajudlah iku Ista anu adama waktu subuh tegu si Allah dalil karena Allah maha Pencipta diaallulesakan Jing Allah ngajadkan keting kejang tempat disirahat nu ti durang tadina capek urut jawe capek urut ngantor capek urut ladang capek urat berbagai antipitas panon poem makapanggideata Kaporosna Ay bulan makapang Iessa bulan Kaporosna ayaah palak palakna panon poe jeung bulan teh dijadikan kubusya Allah tuawaklung Vifalakiyau kurang sok dibaca panonpoe aya palakna bulan ayaah palakna aya manzilah manzilah jadi mualka keluartina Realna bulan jeng penon poege lantaran bulan penon poe lantaranial ga jelaskan penon pelempang di nama di palakna ukuran satuta gitu keneh bulan berangkat tina porosna tina palakna sabulanen kaye dijadikan ayam manzilah manzilahna وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم لتعلموا عدد السنين والحساب Dina surat Yunus dijelaskan ku Gusti Allah Allah tengah jadikan asyamsa penonpodiaan cang nu tanggal 15 pohara caang keindahan bulan Purnama Her dicaritakenana disebut caang jasa jante disebut paektu tapi indah na pohara jasa ilah cacaang panon percaang bulan luanttau kubudak masuk dipakai bobogohan di handapankuburan Sugan ayah kuntti anak nyelapta bulan Ya Allah bibi April Meijuni Juli Agus September ia adalah burut Simali bagian kaller fedal Januneta mulai nu tadi adalah burut jaubiun aya us-usna didinya afhamtun hartina af April ham hartina buruj hamal yakni eta bintang na bintang hamal usna sembilan jadi berarti orang lamun dek hitung palak teh dele tahdina apakah iya teh bagian simali apakah bagian janubi artinya simali teh kerlempang lempang kaler panon poe teh apa kerlempang kidul lantaran ITA aya palak-palna aya bagian kaller aya bagian kidul waktu salat beda-beda waktu salat nangke asarte ayah jam tilu lewat 10 aya jam tilu lewat sapparapat ayaah jam tilu net lewat 5 aya ke jam tilu lewat tilupul menit magribna lamunrangker make waktu waktu Indonesia Barat mungkin beda-beda ketuaari orang make waktu gorby lantaran waktu tehayo waktu gorby selalu jem genep baik Aayo waktu ististiwa zohorna selalu jam 12 baik ngunrang ngaji palak make ististiwa Zohor asa jam 12 zohor asa jam 12 d Johor ngan kudu ditimbang make rubu na waktu ngaranah waktu ististiwa Ba lama diharapun masjid ulama-ulama nyin waktu ististiwa lantaran netama bertepatan je panon poe lamunta angkebang bisa detik-detik jam menit-menit asal tepat bahasaat pelopeng kalangkang tadinya berarti jam 12 ististiwangerana ististiwa tetengaran atau kurang de pakai waktu gorby magribnya selalu jamm geneptah lamun bulan puasa kurang ngetel waktu gorby jadi Kudu kurang lewih asa jamgenp magrib asa jamp magribke waktu Indonesia Barat nama mungkin jamgenp lewat 5 jam genep lewat 10 macem-bacem attawa jamm genep kurang 2 menitin waktu jamp magribt maka ungnju koski siap berpikirtro-boro mikiran waktu pikiran betulnya datangwalka magrib cakin ya Incu Allah mah nyana nginum sarua bae tolol. <laughs> Idang saha jiptakeun wasyamsa wal qamara husban. Kulantaran aya manzilah-manzilahna geus kurang atuh ayeuna mah bisa dihitung melalui palak. Saya lahir bulan naon? April. April berarti iya sekoprio ham Hai berarti Ustadz 9 sangataransia Hai ngaraning tedi Tedi aya ayaangngka sarwiti hitung huruf anu hirupnan nupa sarwiti i itu dua Wow hiruklu tak sin genep puluh wow genep genep puluh genep tak 200 200 genep puluh genep ngaran siasa Teddy tak 200 dal opat berarti 200 opat lobana wewe kuari setahun dia ya, adalah 12 bulan bagi 12 sarwiti tadi seberapa 300 200 puluh genep bagi 12 seberak cepat kalkulator <coughs> masih kene haya kene hiasa bagi dari 12 sesana tina 12 sabaraha engke tadi bagi dari 12 sesana sabaraha masih kene loba kene bagi 7 7 tiap poe bagi tujuh deh bagi tujuh deh sesa tina pue sabaraha ini jadi dukun ya jadi dukun ya diadukan yang ngarana ya nah ternyata nyesa nate ya ah. oh iya malamun ya lamun ya iya opat sarwiti opat opat ngitung ti ahad minggu senin sarasa rebo wirid kusiat tapa rebo Yes, ya ujian anak. Eh, enggak lah pokoknya. Eh, eh. magrib salat yang ngawirin tedus salat di utang dihitung di utang pahala karena naga Husban tuh wa Allah Allah nggak jadikan padan poe jegghan dijadikan sebagai hitungan yakni Allah subhanahu Wa Ta'ala nggak jadikan ukuran hinbu pateken aya kecepatan aya ken padapang eh, tapi ditakdirkan kugusya Allah seperti etak dijadikan bulanbulana tahunta e dijadikan ku ahli palakma ayat tahun kabisah ayat tahun gituito ke tahun kabisah saaba tahun basito sabara ukuran-ukuran anak ilmu palak ka dihitung kurang tahun-naonnya hittung tanggal hijlah mana tanggal eh, tanggal hijna bulan Romadn teh lantaran dihitung melalui ilmu palak wasam sawwal Kom Usman asal diji lantaran mengu lamai yakin ulama kehitungan-hiungan menang Amerika ku kurang otentik apa kurang dilojoken sebab hitungan Ki Amerika orang teboga rumus asa dehitung bulan Romadhon nungguan heuiung Amerika nungguan di luar negeritung bulan Romadhonlojo ny orang rumus can bisa orangnyin rumus can bisa mark hitungan-hitungan Nukuari anyar teh orangrang kecan bisa nyin rumusji rumus rum wawasana luwih ke depan kurangku maha saya Mansur tapi kuari coba kurangen kurang Indonesia Profesor mana titah ta Yin rumus na nungguati Amerika baik Ku mau digicelekan ku Amerika mata kagiclek main aja nyana mata dirumuskan di internasional di Saudi Arabia ternyata lu menang tetap sulamunairen ndak ku ada ya tuh coba coba Lu kamari teh saralah saralah saralangan teu digedekeun berita beritana lantaran naik di salah coba orang mengamati hitungan internasional jakamari teh dirumuskan unggal tahun nggih nu menang tetap sulam diulah-ulah ngaji sulam tetap menang neku maha tuh ulah micen mata ulah micen jeli jakabeh ge kuari mah geus jararitung kuari mah informasina global nyaho kuari ke dirunguskeun di dunia internasional palak kamari tanah nu salah tentang Malaysia yang serikeun ke Indonesia kami belajar palak di Indonesia kenapa orang Indonesia tidak memakai palaknya Malaysia belajarnya di Indonesia kunaai Malaysia anakakkur Indonesia orang Malaysia kemunduran Indonesia loba jasa dibandingkan di Malaysia nutata Di orang Malaysia berguru ke Indonesia kuai orang Indonesia berguru ke Malaysiausia bego tuh bisa nyin rum rumah nek ngaji durusul palasi kepala kia di Jawa mangga akur tak bakal na durusul kepala kia beda seutak setik jeng sulam selain ti eta cak guru kula dua guru murid daripada saya bener mah bener kula dipake dua bae nu dipake mah hiji sulam munairin dua durusul kia ngan kesulitannya durusul kia mah make logaritma untuk hitungan lebaran untuk hitungan puasa untuk hitungan-hitungan bulan bulan bulan bulan numbelan kurang bisa nganyaken bulan I bulan I bulan nah sabar hari sabara hari sabara hari ini yang kepentingan-kepentingan kepentingan-kepentingan lumank Kajeng nabi jadi tanya ya lunaka itu Anilhillah Kajeng nabi ditanya Gusti harieta sih tanggal kumahaeta maksud kumaha iti letdedede alillalah sahabat naranya Kanjian Muhammad tentang bulan-bulan sabit miniti ayat gedededede tanggal 15 aya jawabyamawak itu linnas kam waktu-waktu pikir manusia aya waktu Romadn aya waktu lebaran aya waktu arupah yanguku yang waktu-waktu anu sayajena nu ditanyakan bulan nu ditanyakan Nu ditanyaken tentang bulan sabit dijawab naku Kangjeng Nabi hikmahna dijaro bulan aya waktu-waktu fullnya mewak itu linnasban itu mentak lemun kuari orang began tuh masanren, terus gan, kadang ngaji falak kenanyahun, falak salapus solihim.